يدي ميديا يلا خليك بالبيت يلا خليك بالبيت ليك عملت فحص طلع ايجابي ها ايجابي؟ ايه بعد عني بعد لك تعال بس تعال والله شكلك طولتي وبالجيب ليرة ما تركتي وهالعالم كله فلستي وفوقها خليك بالبيت حطوا للكمامات وداني قلبوا دشات وصاروا يجيبوا العرفسات غيرها صارت اليف معك كمامة معلم ايه ليش هيك كمامتك سودا؟ هي كانت بيضة بعدنا المسافات ومنعونا الاجتماعات الدراسة على التليفونات والله فتنا بالحيط والعطسة لا تعطسها خليها بانفك واحبسها ونكورن صارت تهمتها عطسة تخرب البيت حبيب كممتك على انفك مال عيونك ما بتخاف فيها مساحة جديدة روح وبايدك لا عاد تسلم والبوسه اوعك يا معلم لا توشوشني وحاجة تمتم حاكيني على الانترنت سنة العشرين عشرين خليتينا مجانين كل البلاوي من الصين من عوبر ترتاحين تهتموا بالتعليمات والتزموا بالتعقيمات وما بتزيد الاصابات ويلا خليك بالبيت خليك بالبيت حبيبي خليك ملينا